Escabedo. Gràcies, senyora presidenta. Eh, des de Podem eh, tenim clara quin, quin és l'objectiu d'aquesta comissió i és blindar una democràcia tant a través de la reforma de l'Estatut com de la llei electoral que, es, que construïsca la pròpia democràcia com a més participativa i més social, garantint així la dignitat de totes les valencianes i valencians. Entenem que, en primer lloc, cal eh, reformar la llei electoral valenciana, perquè és la llei que regula la que podria ser l'expressió més clara de voluntat del poble valencià, que és el vot. Per tant, Caldria començar, segons el parer de, de Podem, per la reforma de la llei electoral valenciana. L'actual la podríem tildar d'arbitrària entenem que desvirtua i a, des, i a més desvirtua d'una forma molt desproporcionada eh, la voluntat de la ciutadania eh, plasmada en la representació política en les institucions. Per això l'actual es fa valer de mecanismes que entenem que cal revisar i esmenar i per això també ja posem davant, eh, damunt la taula eh, que caldria revisar i esmenar, per exemple, l'assignació d'escons per província o la implementació d'una barrera electoral que no siga la del 5%, de tal manera que, que s'impedisca, per exemple, que a dia d'avui el vot d'una alicantina eh, siga eh, o no acabi sent el mateix que el vot, per exemple, d'una castellonenca. Aquestes mesures entenem que condicionen els resultats electorals de la pitjor forma possible, desvirtuant el reflex fidedigne de lo que vol la ciutadania. Per tal, entenem, com ja hem dit, que caldria començar per la reforma de la llei electoral i que eh, caldria començar per la modificació legislativa que analitzara circumscripcions diferents a la provincial per a l'assignació d'escons. Per exemple, podríem eh, estudiar la circunscripció autonòmica o única, sempre combinant-la amb mecanismes que garantisquen que hi hagi representació de tot el territori valencià, a baixar la carrera, eh, a baixar la barrera electoral. Recordem que la barrera electoral actual valenciana és la segona més restrictiva de tot l'estat espanyol. Tan sols per davant ens trobem amb la barrera electoral de Canàries o, per exemple, al Congrés dels Diputats diputats hi ha una barrera electoral del 3%, també entenem que cal estudiar, per exemple, altres opcions en quant a llistes i tractar eh, d'estudiar les opcions de llistes obertes, desbloquejades, amb la finalitat de tractar els valencians i les valencianes no com a menors d'edat, sinó com a majors d'edat entenent que la ciutadania valenciana és una ciutadania amb capacitat crítica d'elecció. Per això, justament, per entendre la ciutadania valenciana amb capacitat crítica d'elecció, per altra banda, entenem que cal, després de la reforma electoral, eh, dur a terme una reforma de l'Estatut d'Autonomia que aprofundit-se en el que podríem anomenar una millora de la cultura política. Una unes reformes que empoderen la ciutadania valenciana, que construïsquen a les valencianes i als valencians com a agents polítics, crítics i decisius de les qüestions que més els afecten o els impacten en la seva vida. Estem parlant de garantir a través de l'Estatut d'Autonomia una democràcia de major qualitat, que vindria a ser, per una part, una democràcia més participativa i una democràcia més social. Per això avancem que voldríem estudiar com garantir l'eficàcia i l'exercici de la iniciativa popular o com garantir, més enllà de configurar-la com una mera opció, com fa a dia d'avui l'article 28 de l'Estatut, les consultes populars populars, passar de la seva garantia a configurar-les com una mera opció. Recordem que ni tan sols quan se va reformar l'Estatut d'Autonomia en l'any 2006 es va consultar al poble valencià a través d'un referèndum. Cal pla també plantejar-se i estudiar, per tant, opcions com el vot telemàtic, especialment quan tenim una marea granate que ens està denunciant contínuament que les persones fora del nostre territori no han pogut votar, per tant, si ens plantegem eh, consultes populars com a garantia d'aprofundir en la democràcia, també tenim que estudiar eh, l'opció del vot telemàtic per a que aquestes persones fora del territori valencià també puguen fer valer la seva veu. També cal estudiar eh, com arbitrar mecanismes des de dins del propi estatut per a que els drets socials no siguin simplement formals, unes paraules en un paper, sinó que siguin garantia garantint els drets socials és la forma en la que s'aconsegueix la igualtat i la llibertat del global de la població ciutadana. Cal revisar la llista de drets socials. També en els últims dies hem pogut corroborar com la figura de l'aforament causa privilegis i situacions profundament injustes i doloroses per al conjunt de les persones que volem unes institucions que estiguen a Eh, a l'altura de les expectatives dels valencians i de les valencianes, però també d'allò que ens mereixem, del respecte que se'ns ha de tindre. Per això també cal estudiar, i entenem que aquesta és eh, la comissió idònia per a fer-lo, figures que solucionen l'obsolescència de l'aforament, assegurant la llibertat d'expressió i actuació parlamentària pròpia dels diputats sobre el Consell, però sense caure justament en aquests aforaments que privilegien i que impedeixen, per exemple, que una senyora pugui ser imputada quan es sospita que ha blanquejat diners que forma part d'una trama mafiosa o d'una xarxa de finançament il·legal. Per això cal també previndre's de la corrupció que no només degrada les nostres institucions, sinó que ens roba i ens estafa, el mateix que es construeix a través de l'Estatut el que podríem anomenar una, dinàmica, una necessària dinàmica de regeneració política. Per això cal estudiar com a través de l'Estatut d'Autonomia es blinden mecanismes com possibles limitacions de mandats, prohibició de portes giratòries, estudiar si convé elevar a nivell estatutari òrgans de control i de transparència i assegurar d'altres que duen a terme tasques independents d'antifrau, més enllà de la profunda revisió d'òrgans com la Sindicatura de Comptes o del Consell Jurídic Consultiu. En definitiva, creiem que hem de començar amb la modificació de la llei electoral atès que actualment desvirtua la que és la més clara expressió voluntat del, mm, l'expressió més clara de voluntat del poble valencià, el vot, posteriorment blindar a través de l'Estatut mecanismes que tracten al poble valencià com a major d'edat i, que, i que convertisca en garantia els seus drets socials i per això, eh, a més, volem començar tenint clar dues idees. Volem presentar un pla de treball que no només reflexe eh, aquests paràmetres que ha anat dient, sinó que, a més, assegure la compareixença dels actors socials, de la societat civil, dels agents que coneixen les mancances de la nostra democràcia i que saben com enfortir-la. No volem que la reforma de l'Estatut siga un pacte d'èlits polítiques ni anem a participar de ningú pla de treball que es, que es pre preconfigure sota la idea d'aquest pacte. I per altra banda indiquem que les conclusions que naixquen del conjunt d'aquesta com comissió hauran de sometre's a el desig del poble a la seva voluntat tenint en compte, como hem comentat abans, que l'anterior reforma eh, no va sometre eh, a cap referèndum. Gràcies. Gracias, señora Cabedo. Por el Grupo Ciudadanos tiene